Bienvenidos al Casanare. Eh. El día de hoy estamos en el Casanare, el departamento de Colombia en el Casanare, en la ciudad de Yopal. Nos vinimos a conocer un pedacito de Colombia. Entonces les vamos a mostrar eh, un poquito de la fauna del Casanare. El día de hoy eh, vamos a ir a hacer un pequeño trekking, una caminata donde nos enseñó, una persona nos va a enseñar un poquito de la fauna y de la... ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, eh, lo que es aves. Vamos a ver en un dormitorio. de aves. Y bueno, entonces no se lo vayan a perder. Bueno, aquí pueden ver la llanura, la casanara Colombia. Es muy bonita, muchas aves. Vamos a ver qué otros animales podemos ver. Pero es, sentir aquí es maravilloso. El clima es un clima húmedo, o sea que van a sudar mucho, yo ya estoy empezando a sudar. Y también una recomendación es que hay que venir con botas, porque pues hay mucho bicho, mucho insecto, entonces para proteger nuestros pies. Este es el pechi amarillo. ¡Ay, qué hermosura! en pleno verano se seca todo. Entonces se le echa candela y va saliendo. Cuando a los 2-3 días comienza a brotar este pastico, como lo pueden ver, vea. Va haciendo un pasto verde de pasto seco. ¿sí? Entonces esto es muy tradicional aquí. Pero es una candela que uno está uno muy pendiente. Es un, incendio controlado. que mm, claro, porque se puede propagar, ¿no? Sí, es un incendio controlado para que salga pasto para el alimento del ganado y de los animales. Ah. o sea, se hace una cosa por la otra, ¿sí? Sí. Si lo dejamos así, entonces el pasto dura para nacer. Por lo que el ah. pasto seco está acolchado, está acostado como hay. Se acuesta y no deja brotar el pasto nuevo. Al quemarlo, de una vez instantáneamente comienza a brotar más rápido. Sí, mira, acá vemos que ya empieza como unas ramitas verdes. Sí, y aquí ve lo que está acostado. Sí. Bueno, esas son cosas que saben solamente los llaneros, la gente que trabaja aquí pues para manejar el ganado, ¿no? Pues porque, como no sé si saben, eh, es un lugar donde hay mucho ganado, o sea, muchas cabezas Sí, aquí el ato, se dice ato porque cuenta más de mil reses. piedra, todo esto está sin tocar. Bueno, esto que vemos aquí es un nido de comején, un insecto que se come la madera. Bueno, aquí estamos tratando de captar, obviamente ha sido no tan fácil, eh, pero mucha fauna por aquí, muy bonitos. Garzas, muchas carcasas. como que el, pahuil, un pavo. Sí. Sí. ¿Lo escuchan? Uh Sí, que hacen Cada pájaro tiene su sonido característico. paleta. Esa es una gaviota. Miren una gaviota. Sí, ese que está ahí con el de allá. Miren un terententén. Y el chigüiro que Mira, allá sí, porque él pasa con el rayador. Miren un rayador. Ahí pueden ver una babilla. Lo que pasa es que lo, lo sienten a uno Bueno, el encanto de este lugar es que esta es una reserva natural donde no se ha quitado nada ni se ha puesto nada. Esto ha crecido solo, los animales han venido acá por su propia voluntad. Bueno, pues estamos sorprendidos de tanta belleza. mostrarles el gabán soldado. Eh, totalmente es más alto que nosotros. Sí, se ve grande. Eh, aproximadamente pesa como 3 kilos. Sí. Eh, tiene que tomar impulso para salir volando. Y es una muy grande y muy bonita. vamos a... Vamos a, a ver si podemos acercarnos, porque Edgar nos dice que es muy sensible escucha cualquier cosa y pues sale volando. Bueno, aquí en la reserva yo he tenido la ocasión de encontrarme el puma como a 10 metros. Eh, eh, yo venía y él iba saliendo, encontramos, él no es nada agresivo. Me paré, nos, paramos, eh, nos miramos frente a frente, venía así como estoy, con mi cuchillo que no me puede faltar, eso es lo típico y normal de un llanero. Y lo que hice fue desinfundarlo, soltarlo y mirar. Y le hice, ¡uh! Y no, él no se asustó. Entonces ya me como que me le acerqué y le, le brinqué, le volví. Y ahí sí él, pero no salió corriendo, sino se dio la vuelta y se, fue caminando normal. No hubo nada de agresividad nada. Entonces, no son agresivos si usted no los molesta. pueden ver, esas hormigas, es la misma culona, mírenlo. seguimiento muy escondidos para capturarlos bien, verlos. Sí. nos vamos a ir por la orilla. Para cuando los salgamos vamos a hacer esta hasta el monte y vamos a estar así, Para no mostrarnos totalmente, no ellos van a salir volando. Claro. Bueno, es que pues ver una vez muy, pues no verla, poderla captar con la cámara porque pues ellos sienten cualquier ruido y pues salen volando, entonces es muy difícil. Pero vamos a tratar aquí sin hacer mucho ruido de podemos acercar a las aves para que ustedes las puedan ver. Bueno, esta es una garza palita. Miren, tiene un color característico rosado en su plumaje. salen volando. ¿Sí? Sí. Claro. Pero bueno, si ustedes vienen, de verdad que pueden ver muchas especies de pájaro. De pájaros, miren. Este pozo se hace de forma natural. Es un pozo natural. Como les dije aquí, no han puesto ni una piedra. Todo esto está sin tocar. Ay, ay, ay, un lorito. Cascabel. Bueno, también podemos ver chivos ¿no? huevos, mírenlos, son bonitos. Y esta es la garza soldado, que dicen que es muy grande, miren las patotas. Obviamente. Bueno, queríamos ver esa garza de cerca, pero salió volando. ¡Chao! La garza, garza soldado. Garzón soldado. Garzón soldado. No son tan peligrosos como los cocodrilos, no sé si Y bueno, aquí están los los llaneros vaqueros colombianos del Casanare. Bien, gracias. ¿Cómo están ¿Bien? ¿Caminando? Sí, estamos caminando. <laughs> y vamos a arreglar el ganado. Sí, señor. ¿Para traerlo para aquí o qué? No, allá para, pa... lo echamos para el paradero y allá, sí. Ya. Sí, señor. Mira ese árbol, muy famoso aquí en las llanas. Se llama palo de aceite. ¡Un venado! de cola blanca. ¡Chao, venado! Este es un palo de chaparro mata de chaparro. Y esta es la hoja es corrugosa. Eh, anteriormente nuestros ancestros lo utilizaban como brillo para limpiar las ollas y, son, aquí el llanero es muy recursivo, esto lo utiliza cuando no tiene, se necesita Claro, natural. sí, lo natural, recursividad 100%. Miren esas habas tan divinas, guacamarras, y lo más divino, unos animales maravillosos. Ellos iban a ser víctimas de traficantes de animales, las personas de reserva, pues lo han tratado de tenerlos aquí y tratarlo quererlas. Fue maravilloso, la verdad. gustó muchísimo. Eh, vengan, sanar es un hermoso lugar.